бүгінгі күн тақырыбында ауғанстандағы жағдай ең ә, тақырыптан түспейтін мәселе болып тұр яғни ауғанстандағы талибандар ауған астанасы кабулды басып алды сонымен қатар түгел ауғанстан территориясын басып алды және өздерінің осы елде билік жүргізетіндерін ресми түрде мәлімдеді ә, барлық мемлекеттер қандай елшіліктер бар ауғанстанда алып кетті тек қана ресей елшілігі орнынан жылжыған жоқ қалмады оның себебі де белгілі өткен осыдан бірнеше апта бұрын талибан өкілдері мәскеуге барып өздері мәлімдеме жасалған болатын және мәскеу мәскеудегі ресей басшылығымен келісімге келіп қайтқан болатын ә, сол себептен ресей елшілігіне олар ә, тиіспейміз деп уәде берсе керек сондықтан ресей елшілігі ауғанстаннан кеткен жоқ Әлем саясаткерлері ауғанстанға келген талибандар билігі қандай сипатта жүруі мүмкін деген болжам жасауда яғни талибан әлемге белгілі экстремистік топ олар тек қана қылмыскерлерден құралған және олардың экономикалық жағдайды нығайтуға күші білімі жетеді деген сенім аз сол себепті бұл ауған елінде Э, террористтік топтардың сондай күш қиянат көрсету халықты қинау әрекеттері белең алады ма деп күдіктенуде дәл осындай хаосты алапат жағдайға алып келуі мүмкін екендігін болжау қандай болғанын айтуда яғни америка өзінің әскерін ауғаннан алып кеткен кезде бұндай жағдай болатынын әбден болжаған деген пікір бар э, өздеріңізге белгілі деректер бойынша америка бұл, бұл елді біраз уақыт э, өз контролінде ұстады сондай ақ ауған э, билігіндегі әскерлерді үйретті оларға жабдықтар берді ә, соның бәріне 4 триллион доллар шығын кетті дейді және бұл шығын өзін өзін ақтамаған сыңайы бар өйткені саясаткерлердің айтуынша ауған ол тек қана ауғанстанның бейбіт халқы емес ол түгелдерлік сол талибандар э, сол э, агрессивті экстремисті ислам жолын ұстанған э, халықтың бары сол деген пікір айтуда талибандар өздерін афганистағы ислам әмірлігі деген мемлекет болып аталамыз деп мәлімдеді ал бұрынғы президент ә, елден қашып тәжікстанға барғаны және одан әрі индияға өткені белгілі болды ол бірнеше өзінің орынбасарларымен және семьясымен кеткен және барған жерінде ол интернеттен мәлімдеме жасады мен халықты халық арасында қан жоса қырғын болмауы үшін осылай әрекет етуіме мәжбүр болдым деп жазды біздің қазақстан үшін ең бір өзекті болып тұрған мәселе Ә, Афғанның соғыс өрті орта азияны оның ішінде қазақстанды еді ма деген сұрақ саясаткерлердің болжамы бойынша орта азияны шын мәнінде оған соғыс өрті шарпуы әбден мүмкін ә, оған себеп мынау россияның әскери күштерін әлі де шекарадан әкетпей қауіптеніп отыруы және әскери күш ретінде орта азияның әскери күштерін пайдаланып отыруы шын мәнінде ресейдің өзінің әскери күші ол жерге келген жоқ тек қана орта азиядағы мұсылман елдердің әскер күшін пайдаланып отырғаны белгілі ауғанстанның империяларының моласы деген аты бар екенін ескеру керек ә, бұл ауғанстанмен байланысқан қандай да бір ірі мемлекет болсын тек қана жеңіліспен шегініп өздерінің экономикалық құлдырауға ұшырап қираған кездерін еске алуға болады билікке жаңа келген талибан өкілдері халық арасында ешқандай зорлық зомбылық жасамаймыз ә, қыз келіншектерге оқуға ә, жұмысқа тұруға мүмкіндік береміз ә, бірақ паранжа киіп жүретін болады деген мәлімдемелер жасады сонымен қатар егер де халық арасында күш көрсетулер қиянаттар атыс шабыс қан жоса қырғындар болып жатырса оларды біз істемейміз біз жауапкершілігімізге алмаймыз дегенде мәлімдемені жасады ресейде тағы да бір үлкен алаңдаушылық білдірген сел тасқын жағдайы қазір красноярск өңірі геленджик крым маңы сел тасқынға батып халық зардап шегуде сондай ақ якутияда бір жарым миллион гектар орман өртке оранып ол да үлкен экологиялық экономикалық қауіп қатер төндіріп отыр сол себепті қазір ресей билігінде өте э, үлкен қарбаластар басталды мәселені қалай қай түйіннен шешеді екен деп жұрт жіті қадағалап бақылап отыр оны мысалға келтіретін болсақ қытай өз тарапынан э, қару жарақ э, тамақ сондай ақ басқа да моральдық материалдық жағдайлармен талибандарға астыртын көмек көрсетіп отыр деген жамбал, бар ал ресей тарапы орта азия арқылы россияға қарай ауған соғысы шарпып кетпейді ма ә, агрессивті ислам жайылып кетпейді ма деген қауіппен ә, әскери күш жұмылдырып отырса түркияда да сондай қауіппен пакистан ә, арқылы өзіне қарай агрессивті исламның жайылып кетуінен қорқып әрекеттер жасап отырған сияқты ержан тұрғынбай Мұрза'ның ютуб каналында э, Би деген э, Мұрзамен сұхбат жүргізілді Би э, ауғанстандағы жағдайды көптен бері зерттеп келе жатырған тұлға соның айтуынша дәл қазір қазақстанның жағдайы өте қиын дәл осы ауған соғысына қатысты соғыс өрті бір күнде бір тәулікте шарпып кетуі әбден мүмкін бұл орайда қазақтар ешқандай жік жікке бөлінбей ауызбіршілікпен осы бір жағдайға қарсы тұруға икемді бейім болуға тиісті сол себептен мінекей бүкіл экономикалық саяси күрделенген шиеленіскен жағдайлардың бір белгілі бір шыңына келдік десек те болады халық түсінуге тиісті саясат қалай жүреді халықтың жағдайы қалай болады біздің ел билеуші өкілдеріміз осы орайда жұмылдырып күш біріктіріп өзінің біліктілігін көрсете ала ма әлде халықты қиын жағдайға тастап кете ме қазіргі уақытта алған жерінен америка өзінің барлық күштерін алып кеткеннен кейін бұл жерге қытай мен ә, россия сонымен қатар түркияда күш салып ауған соғысын тоқтатуға ә, жоспарлар құрып отыр дегенмен әрқайсысының ұстанған саяси бағыты әртүрлі бұл жерде бірізділік ауызбіршілік болады деп күтудің қажеті жоқ деген пікір айтуда сондай ақ аюби мырза өзінің сөзінде мемлекет басшыларын ойлануға шақырды қандай жағдайда да байлық билік ешқандай да үлкен кісіліктер жасауға емес халыққа қызмет етуге ғана Э, сеп болуға тиісті ал егер керісінше болған жағдайда тек қана өздерінің қарабастарын ойлап халықты қанап э, осылай бейшара халге түсіре бергеннен олар опа таппайды тіпті халық түгіл өзінің де э, бала шағасы ұрпағы қан құсып қалуы әбден мүмкін дәл қазіргі ауған басшысының бала шағасын алып шетелге қашуы сол жақтан баспана іздеуі осыған ұқсас басқа да тарихи оқиғалар Э, біздегі мемлекет баштарына сабақ болуға тиіс деп баса айтты алғандағы э, экономикалық дамудың мүлде орын алма неше жылдан бері ғылым білімге деген қараңғылық көрсоқырлық э, содан кейін көзсіз фанатизм мен ә, дін жолына түсіп кетушілік осындары халықтың тек қана қараңғы емес көрсоқыр қараңғы болып қалуына итермеледі деді және қазір ол халық талибандардан бір ә, қайыр күтіп отырған сияқты деген пікірге айтты алайда бұл экстремистік топтардан ешқандай қайыр күтудің қажеті жоқ және осыған алып келген халықтың білімсіздігі мен соқырлығы деп тұжырымдады